Main of the match segment එක අදත් අපි පටන් ගන්න ලෑස්ති තාමත් ජයග්‍රාහි ලීලාවෙන් ජවයින් මොකද ඇෆ්ගනිස්ථානයත් එක්ක තිබ මැච් එක අපි මේ රෙකෝඩිං කරනකට දිනලයි තියෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම අපේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරක ශෙවන් මාත්තකින්න මොකද මුනේ කියලා කියන්න. මොකද උනේ නිවසීලන් වැඩෙන් පටන් ගමුද අපි ඉගෙන කතා කරේ නෑ නේද ඔව නිවසීලන් මැච්ච එකේ අපිට අඩුපාරු ටිකක් සිද්ධ වුණා ටිකටේම හඳට මුණ ඔව සෑහෙන් අඩුපාරු සිද්ධ වුණා ඉතින් ඒ මැච්ච එකේ අඩුපාරු ටික සිද්ධ නොවෙන්න අද මීට වැඩිය සතුටක් අපේ හිතේ තියෙන පුළුවන් මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩෑම සෙමිෆයිනල් සොල්ට යන්න තිබ හොඳම චාන්සක තම අපි නැතිකරගත්තේ නිංගසිල එච්චක පැරදුන එක ඒකට උගක්ම බලපෑවේ විශේෂෙන්ම අපේ පන්දුරැකීම පන්දු රැකීම අපේ සෑහන දුරල මට්ටමක තිබේ නිවසිල මැච්චකේදී අතට අප උඩ පන්දු ඒවා කිලිහි ගිය සාමාන්‍ය මැච්ච එකක් දිනන්න නම් උඩ පන්දු රැක ගැනීම කියන එක අතිශය වැදගත් කාරණාවක් එක උඩ පන්දුවක් ගිලි වුණහම ඕනම් මැච්ච එකක් කණපිට හැරෙන්න්න පුළුව එම දෙයක් තමයි සිද්ධ වනේදා පැතුම් ගැතින් වගේම දසුන් ගැතිනුත් අපි දැක්කා ලුටපන්දු ගිලිනවා ඉතින් ඒක ලොකු අවාසයක් වුණා අවසානයේදී ලොකු ඉලක්කයක් අපිට ලැබුණ නවසිලන්ත කන්නෑමේ ඒ නිසා අපිට තරගය පරාජය වෙන්න ඕන සහ තවත් පොඩිපොඩි අඩුක අඩුකම් වුණා බැස්මල්ලා එක දිගට ෆෝර්ම් එක ගහගෙන ගහගෙන ගහගෙන යනකොට බෝලස් ලැක්කෙනට දෙන්නට ඒ විදම එකක් කඩාගත්ත නැත්තම් එකගොලු කොහොමත් අපට ඒ විදිටම ගහන ති ඒ නිසා ඒක දසුන්ගේ පොඩි අඩු පාඩුවක් තිබ්බා යම් කිසි තැන්වල ගත්ත බෝලස්ලා ගත්ත යස් කරපු විදිේ පැට්න එක පොඩි අවුලක් තිබ මොකද දරංජයගේ ඔවස් දෙකක් එහෙම විතුර වෙලා තිබුණ දරංචි රඩු ලක්ුණු සංඛ්‍යාවක් ගහ තිබ බැයි ලහිරුටයි වන්තුට එහෙම ටිකක් වැඩීන් පහර දුන්න ඉතින් එතකොට දසුන්ට පොඩ්ඩක් ඒක බැලස් කරගන්න පුළන්ගුණාන ලොකු ලබුණු සංඛ්‍යාවක් නවසිලන්තේ ගන්නෙත් නෑ අපිට බොහම ඉක්මනින් ඒ ලක්කේ සපුරන්න තිබ්බ ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අර එක දුරලගමක් තමයි මේ මෑත භාගේ නම්ම තියෙන දෙයක් තමයි පීඩනයක ක්‍රීඩා කරන්න පොඩි අපහසුවක් තියෙන පීඩනය දරාගන්න පුළුවන් බැස්මල්ලා ටිකක් අපේ හරි අඩුයි මොකද ඒකට ඒතුව ආක්ෂේ දැන් හොඟක් අපේ ඉන්න යෝන් ක්‍රීඩකයෝ ඉති එකළු ලොකු ජාත්‍යන්තර විස්සයි විස තරඟ සෙල්ලං කරපුයි නෙවේ ඉතින් එතකොට ඔතන ඉන්නඕනේ තව පීඩනය දරාගෙන අත්දැකීම එක්ක වැඩේ ගේම ගහන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් අපේ ටීම් එක හිටිය නම් තව අපිට මීට වැඩිය හොඳ දෙයක් කරන්න පුළ ප්‍රයි් එතකොට එදා මෙච්චක පැරදුන ඊට පස්සේ වැස්ස හින්දා අපි ඒ ලයිස්ටය අපි ගිය ඇෆ්ගනිස්ථානට උඩමට්ට මේ විතර හිටිය කොහොමුණත් අද වෙනකොට දැන් ඇෆ්ගනිස්ථානයට එරේ බි තරංගල ජයග්‍රහණය ලබල දැන් කොතනද ඉන්න සහද මෙච්චක ගැන මොකද වන් අපි ශ්‍රීලඟ කණ්ඩායම දැන් ඉන්නේ පොයින්ස් ටේබල් එක තුන් ඉන්තැන්ට අපිට උඩින් ඉන්න ඔස්ට්‍රලියාවසා නවසිලන්තේ ඒ ප්‍රසාද ලකුණු පහ බැගින් තියෙන කණ්ඩායම් දෙකටම අපිට ප්‍රසාද ලකුණු හතරයි එංගලන්තයට ප්‍රසාද ලකුණු තුනක් ඉතිං අපි හතර අපි තුන තුන තුන එතකොට දැන්න මේ මොහොත වෙන විට තවමච්ච එකක් යනවා නවසිලන්දේ සංගලන්තය ඉති ඒ තරගේ තීරණය අතිශයෙන්ම අපිට වැදගත් මොකද නවසිලන්ත කණ්ඩෑමට තා තරග දෙකක් කියනක මේ තරගේ තව තරග තියෙන ඒ දෙකම නවසිලන්තය පැරදුනොත් අපිට වාසයක් තිය සහ uh, අපි කොහොමත් එලබෙන සෙනසුරා තියෙන ඔස්ට්‍රලයා මැච්චක අනිවාරෙන්ම දිනන්නම ඕඩි දිනන්නවා ඉංගලන් ජයග්‍රහණය කරොත්තය අද ඉංගලන් ජයග්‍රහණය කළොත් හොඳයි හොඳයි ආවුල් නිවසිීල නිවසිීලන් නිවසිීලන් ජයග්‍රහණය කරොත් නිවසීලන් සහ අපි යන මට්ටමට එන්න නම් අපිට කරන්න පුළා වැඩක් නෙමේ එනිසා එතකොට අනිත් තියෙන ඉදිරි තරඟ ඔක්කෝම් පිළිබඳ අපිට ලොකු අවධානයක් ගන්න වෙනවා හැබැ එහෙම දෙයක් කරන්න අපිට මං විශ්වාස කරන ඉදිර පුද්ගලික මතේ මගේ දන්න අපිට සුදුස්කාන්න බන්න බැ රයි් එතකොට අද මැච්චකට අද හොඳ තරගයක් තිබ්බ අපේ ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායමත් එක්ක ලොකු සංඛ්‍යාවක ලකුණු එකක් නෙමෙයි හැබැයි ඒත් ටිකක් අපහසුවෙන් තමයි අපි මේ ලකුණු එකසි හතලි සටත් රැස් කරේ කට්ටු හතරයි දැවුණ එක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඇබැයි අද දවසේදී හොඳ දෙයක් වුණා වනිදු ආයිමත් එයාගේ සුපුරුදු ෆෝර්මිකට ඇවිල තිබ වනිදු ලකුණු දහතුනකට කඩ්ඩ තුනක් මිදේවා අද man of the match Wanindu තමයි හම්බුනේ ඉතින් ලහිරු හොඳට බෝල් කරලා ලහිරු ඔත්තියකට විකට දෙකක් ගත්තා එතකම දනංජය ගැන ඒක පැලවෙනි මේ ඕර ක්‍රියාත්ම කරපු රාජිත කසුන් රාජිත දැ මේ තරග විතරන්න මේ නවසිල්ලන්ත තරගේ තරගේදත් කසුන් රාජිතගේ පැමිණීම ශ්‍රී ලංඟ කණ්ඩෑමට සෑහන ලොකු වාසයක් බවට පත් වනා මොකද කසුන් යවපු පලවෙනි ඔවස් දෙකම හොඳ විදිහට බෝල් කරා ඉතින් ඒ පීඩනේ කෝම තාරම්භක පිටිකරුවන් දෙන්නට දෙනකොට අපට කඩුලත් දවාගන්න හරි ලේසි ඉතිං කසුන්න මීට කලින් කණ්ඩෑමට ගන්න තිබුණා නම් හොඳ දෙයක් කියලා හිතුන මේ තරග දෙක බලද්දි අද මදුෂාන් කණ්ඩෑමට තුළ ඕක තමගන්න චාමික නෑ සංජිතය චාමික නැතුව තරගයක් දිනන්න මම විගන්නේ මගේ පුද්ගලික මතේ මං හිතනවා චාමිකට චාමිකගේ පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙන පෞගේ තරඟ කීපේ දිහා අපිට බලද්දි චාමිකව අපි යස් කරන්නේ බැස්මන් කෙනෙක් විදිහටද නැත්තං බල පන්දු යවන්නෙක් විදිහට කියලා ඔය චාමිකගෙන් සාමාන්‍ය ඕරවුන්න කෙනෙක් වුණාම ඔය දෙකම සමබර වෙන්න ඕනි 50 හැබැයි ඒක අපිට මේ පාර චාමිකකින් දකින්න ලැබුන් නැහැ ඉතින් සාමාන්‍යෙන් චාමිකට ඔතන තියෙන්නේ තිසර පෙරලගේ කැරක්ට කරඟ පාන්න තිසර පෙරේර තමයි අපේ 2020 ස්කොඩ් එක ඉන්න ඕනේ 2020 හොඳම ක්‍රඩක අපේ හිටිය තිසර පෙරේර ඇති තිසර මගෙනම් පුද්ගලින් මතේ මේ ලෝකුස්රන්න පවා ක්‍රඩා කරන්න හිටිය ක්‍රඩකෙක් හැබැයි තිසරගේ අඩුව චාමිකට දාම් පුරුවන්න මට්ටමේ චාමික නැහැ නිසා චාමික මේ දස්ටිය පේල් ඇති නිසා චාමික හැබයි ජනප්‍රය ක්‍රීඩගේ ජනප්‍රය වුණාට අපිට හිතන් වෙන්නවා සමහර තෝරා ගැනීම වලදී ජනප්‍රියත් දෙනම අපිට බලපාන්නේ ක්‍රිකට් හන්න පුළුවන් දක්ෂ දක්ෂතයි හොම තමයි වනේ ඉතිං ගොඩක් දෙනෙකි බලාපොරොත්තු වනේ අද ජයග්‍රහණය හැබැයි ඒ ජයග්‍රහණය අපි මේ ලෝකුසලානේ දිනාගන්න ලීසි පාසු මට්ටමකින්න ජයග්‍රහණයක් දෙමේනේ අනිවාරය ඉතින් අපි බලම සෙන්සුරාදත් මැච්ච එකක් තියෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක අපිට ඒ මැච්චෝල්ට කලින් කොමත් අනිත් මැච්ටික යනකොට හිතාගන්න පුළන් මොකක්ද වෙන්න කියල එංගලන්ත තරගයක් තියෙන ඉතු වෙලා අපල ගැන අපි පැරතුනන් අක්ෂේ එතට ඉංගලන් මැච්චක තම අපට තියෙන්නේ ඉතින් අද තරන්ගේ මේ මේ මොහොත යන තරක හරි යන්න තරක මේ ඔස්ලයින් කළඟ එතකොට අපි අනිවාරෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන ඉංගලන් මැච්චක එත් එක්කම අද ඉංගලන් ජක්්ධානය කරන්න ඕනේ තොට අයිලන් නිවසිීලන් මැච්චකින් අයිලන් දිනන්න ඕනේ නවසිීලන්ද පැරදිල් එත ස්ටාන් චෙස්ත දිනාගේ චෙස් අදින්න වෙන්න අපි නිවසල් මැච්ච ගාගත්තර ගැහුයි නෑ නැති හිද අපිට මේ චෙස් අදින්න වෙනවා ඔස්ට්‍රලයා ෆ්ගනිස්ාන් මච්චකත් ඇෆ්ගනිස්ානය දිනන්න ඕනේ සිදු Uh, සම්භාවිතාවය <laughs> කොහොමද ඊට වැඩ හොඳයි <laughs> රයිට අපි බලමු නෑ අපි බලාපොරොත්තු තියාගමු මේ සෙනසුරාදා මැච් එක තියෙන්නේ එංගලන්තය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙලාව uh, වෙලාව දහවල් එකයි තියට රයිට් එන uh, දහවල් එකයි තියට අපි සියලු විස්තර ශාපෙන් ඔව දැනගෙන පුල එේ මනුව දශමනම අනුව එකයි දශම එකන්නේ එකත්මතක් කරන ගමන් ඒ මැච්චක ලං වෙලා තවත් දැන් වෙන කන්තාව මැස් කීපයක් තියෙනවා නැවි බලමු එතකොට කොහොමද මොකද වෙන්න කියලා ඒවත් එක්ක අපි තවත් man of the match segment එකකින් හම්බ වෙමු අපි යන්න අපි අංක් මොකද ඉංගලන් මැච්ච එකට කලින් අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන්ගේ යක්ෂය අපි සෙමිෆයිනල් යන්න තියෙන සම්භාවිතාවේ අඩිය තියෙනවද අඩි පස ගන්නවාද අයි විතරේ නවාද කියලා එනවිය ජයවේවා අරක වැරදුනා අයියෝ ඔයාට ඔස්ට්‍රලයා ඉන්ද්‍ර නවුලක් තියෙනනේ ඇටලුනානේ කරන්නේ